полобойная. Ну ладно. Я матч смотрю. Потом Синял. Ты слышишь, как мама, мама там?

Че? Он бежит, а Давай вешай. Бей! Саша, до конца играй! собак здесь надо выгуливать.

Да чего ты из игрока? Взяли игроков, он пустой стоит. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Мячом зарабатывай! Где играешь? Право. Ты везде находишься, кроме как справа. В центре ты находишь слева, а справа никого нет. Играй на своей позиции. Вот сейчас тебе мяч прилетел, когда ты был на своей позиции. Ударить, выбил гол. Пришел сразу мяч прилетел. Синий! Саша, игрока! сразу идти впереди. Ох, ё-моё. Он аж подпрыгнул. Ми... Ребята, Куча стоит, это, кому держит? шипы. Молодец. Хорош! Ой! Ой! Это мы вчера с ним угловые отрабатывали. Прикинь, кто их забивал бы там, все. Классные занятия не просто Быстрее! Быстрее! Быстрее! Давай, давай, давай. Молодец. Хорош. Еще, еще, еще, За него кидай. Ага. Сильно, сильно. Нет игрока. Ну твой, который водит.

ворот, отойди. Ой, хорош. Давай. Ох. нет вратаря, туда его бьем. Разобрали. Матвей, Матвей. О, правильно, правильно, правильно. Подсказывайте друг другу, разговаривайте. Давно не зарадно, он же бегал. Хорошо его держит. Давай, давай. Хорош. Финтит, идет. Зидана, да, мутит? Или вот эти шоколадные ветра. Не чувствуешь, да, лицом? то ли на воздух, Ну, здесь бывают отсвалки. А зимой, летом я не чувствовал. Что это, Леша? Что это? Скажи мне было. Леш, Коротков, ты передачу в ноги отдавай, куда ты там мяч задираешь? Кучу, где соперники стоят. Во-во. Он то же самое говорит. О! желтая пахнет. Там никого нет, заиграй здесь, все останется. Такое чувство, как будто он по телеку учился притворяться. Возможно, он такой, у него корона. Видел, как он прям, О, моя трава вкусная, это прям, мочка валяется. Хорош. 2-0! Все, мы сегодня выиграли. помню. Нам надо забить и не пропустить. Весь матч так играем. Леш, а правой ногой пробуй передачу отдать. Он дойдет у тебя, никуда не денется. Когда на левую перекладываешь, обкрадываешь. Давай, давай, Борис. передачу сразу, сразу. Есть, Витек, есть. Кидай, кидай. Сейчас скоро закончится первый. Ой! Играй, играй, играй, играй, играй. Давай. Ну, начни! Ну, Сам попробуй с разворота. Вася, найди, ну да? 22-й колобок такой. Иди сюда. Саша, подаешь, центральный, бегом. Хорош. Да он не докинет. Вот, да, первый остался. Открывайся, Вон там один. Иди, Ваня, все бросай. Вот, замираешь. Игра-то продолжается, ты стоишь. Леш, Леш, Леш, кратко. Саша, ближе, Саша. середину кидай. Борис. Вовой. От центра на ворота набегаем. Подавайте. Давай ты подавай. Ох, веревка хрена. Играй. Края, края, края, открываемся, открываемся. Хлеб умница. Максим, раньше передачи, нельзя сгружаться с игроков. Ребят, Виньяут играет! Черные, разбираемся! Саш, хорош! и... Забегай, Матвей, вон он, у тебя игрок за спиной! Саш, ближе. Перерыв. Матч что ли Саша. закончился? Привет. Все тогда, забыли. Сюда идем! Ты прикрыли.